pertsona trans bat naiz e, eta hoi eta ditut, hemen ibinean bizi naiz. E, plataformaren parte naiz, plataforma eventi hogeita sortzi jota eta hori egiten dugun lana da e, arrotasuna, iruneko arrotasuna e, lantzen dugu. Paude pertsonatzuk pertsona batzuk beste kolektibuetatik etortzen direnak, e, baina ni adibidez e, nire lehenen biziko urtea da hau eta bolondrez, etorri nintzen. Ni aitor duitzen naiz, e, bat urte dauzkat eta zestan bizi naiz. E, orain dela bi urte terdi hasi nintzen iriz proiektuan militatzen. E, iriz proiektua badago, sortu zen orain dela hiru urte, lagun bat egin zuen, e, zer eta ikusten zuen, ez ez dauen zela e, ba, e, e plus borrokar e, ezer bez egiten, orduan e, sortu zuen eta e, gauza desberdinak egiten ditugu, ba, adibidez tailerrak, edo kartelekin ikusgaitasuna, edo zineforunak. Egoitz naiz, en irukilaro gokidea, eta eta bueno, e, arroko kideare bai. Arro sortzaren beharra ikusten da, batez zera azken urteetan bai emandalako e, eh, LGTBI mugimenduetan, e, ba bueno, ez dakite despolitizazio bat eman, baina bai e, moderatze bat, e, bai onarpenan edo, edo ez, e, ba nola dite, bai onarpenan inguruko asimilazioa zeinak e, ba, geldialdi bat edo, edo e, sortu dunez, edo ez da geldialdia altzen, esan, baina, baina bai pasibotasun bat. izan bai, dugu azken urtetan ematen nahi dela e, ba, bueno, deritzen eh, praktika bat oso solotuta kapitalismoarekin eta eta hartatzen nahi dana da nola baite e, eh, bueno, eteroragoa dagoen betzela baita ere homonorma bat edo homoarau bat sortzen nahi dela zenetan e, bakarrikan gorkut konkretu bat zutia baliogarriak eta eta egiazkoak eta zentzortan e, ez da ez da kasualitatea e, guzti honek e, ba, muintzen duen ba, kapitala ez Egia da, e, badaudela e, pertsona asko e, gure borroka kapitalist, kapitalizatzen eta pinguosinak egiten edo praiteak egiten, baina e, azkenean e, horri aurre egin behar diogu e, ba, e, aldarrikatzen e, beste diskriminazioak ere eta e, gure gure diskriminazioa ez dutela e, gauza horiek betetzen. Fasismoaren gora ematen egin ari da nontan, eh, bueno, fasismoaren arpegi ikusten egin nontan, zer uste dute, e, ba, bueno, arrotikan da ikusten dugu, ba, fasismoa bere hortan orain agertu dela, baina beti egon izan dela politika, politika oso tradizionalista eta eskuinekoak, e, ba, bueno, ez, e, arauaren atzean. E, usten dugu importantea dela, ba hori ez, e, estrategia eman komun batzuk sortzea, e, ba, ba alde ba, ba, bueno, guztio batera erantzun bat emateko. Diskriminazio guztiak sistema beretik datoz. Non gizon txuria, e, ziseteroa, e, non fizikoki kanonak betetzen dituena, non e, sozi, e, erdi maila, non sozialki, maila erdi altuan kokatzen dena jaio da e, potereak izateko. Orduan, e, borroka guztiak lagundu daitezke beraien artean. Eskubide batzuk lortu ditugu gutxinaka gutxinaka, baina oraindik beste beste da. Hau da, e, borroka da bakarrik gu e, eskubide berdinak izatea, baizik eta beste pertsonak baita ere, hau da, intersekzionalitatea ere landu nahi dugu, e, disidentzia eta beste mugimenduak, beste dibertsitate motak ere, ba, sartzen direla gure kolektiboan usten dugu LGTBI kolektiboa sortze dutela heteropate harkatuan eh, nola daite arrakala handi bat, eh, bitartasunetik eh, kanpo kanpoko katzeak edo bestelako desira sexual batzun ingurune mugitzeak bai ikartzen du sistema bera ez baien jartzea, ez bakarrik baina, horrek ere bai, eta, eta usten dugu zentu hortan beharrezkoa, beharrezkoa dela kalean egotea, ikustea, eta, eta aldan ekimen guztin bitartez, ba hori ez, sortzen, jutea eta jarraitzea eta, eta kaina ematea. Identitateak gaur egun, ba, niretzako adibidez nahiko garrantzitsuak dira, zeren eta bizitugun kontestuan dena ezagutzen dugu etiketen bidez. Eta e, hitz egiten ez dena ez da ezagutzen. Borroka tresne izan aldira identitateak. E, identitatea ulertzen dugu etiketa bat bezala, edo izateko edo bizitzeko modu bat. Eh, egia esan ba, ni bizitzeko modu hori dela ulertzen dut. Ni adibidez, ni trans eta e, genero ezbitarra bitarra izanatzen naiz, beraz nire identitatea burrokarako tresna bat da. Baina e, tresna izateko lehenik eta behin onartu behar dugu dibertsitate hori existitu egiten dela. Ez digute mezerik egiten, e, identitateetik, epikazoetan erortzi, erortzi, erortzi, erori direlako edo, e, kat, edo sistema honen barruan e, e, honen barruan eroso sentiarazi aldi guterako. Baina e, hori lehen esan dudan e, dudan moduan e, orain bai direla borrokarako trezna. E, gure betan gertatzen dena ez da ez da bat, bezik eta kolektibotasun baten e, inguru sortu bat zer, eta da jendarte, jendarte konkretu batzutan Eh, ematen dien, dinamiken ondorio dira. Orduan importantea da. E, ba, identitateen kokapenak eh, behar ikustea, baita ere praktika, praktika sexualen mailan e, nola ba, bueno, ez, guzti hori, espazio kolektibotik antorren zerbait bezala ikustea. Gazte batzuetan e, eh, LGTBI borroka egotea e, eh, importante ikusten dugu, ze azkenean, e, ba, bueno, belaunaldi ondoren guztia sortuko dutenak, eta, eta beharrezkoa da, osea, gazte mugimendu eraldatzaile, eraldatzaile baten e, daunean, baitale, baitare eraldaketa e, maia identitarioan, e, maia sexualean ematea. Hau da, e, ez daukaz zentzu ikan, ba hori ez, gazte mugimendu, gazte mugimenduetan, banalaita ezkerreko aldarri da egitea eta eta anduren bakoitzan eh, bizitza pribatu edo, edo intimoa e, horren ingurun inungura laketak ez, ez egitea. Ez. ez dut bakarrik borrokatzen mutilu mundu zizuara nahi zelako, baizik eta ere e, prekarioa nahi zelako, gaztea nahi zelako, euskaldu nahi, zelako. Ba, oda, jendea ez da, dela kolektiborekin ez dagoela <clears throat> kontaktuan, zen ba, heteroak dira, edo zakate lagunik, baina e, geroz eta gehiago errealitate hau geroz eta gehiago e, ari da, hartu behar dugu eta errespetatu behar dugu hau erreala dela eta gertatzen ari dela, eta gainera ba, beste borrokekin ez egiteko talka. Ni gazte homosexuala izan da, ba, nirentzako garrantzitua da e, nire oraina eta geroa izango delako. Baina ez bakarrekin nirea, baizik eta urrengo gaztena ere. E, azkenean bada e, borrokatzen dugu azkapen baterako e, eh, pertsonak ez izateko berdurra ba, nahi, de, nahi, duten bezala ba, e, kalera ateratzeko edo nahi duten moduan e, aldarrikatzeko bere gorputza edo bere zertzua.